Tapi itu juga akan berubah ya. Terusnya prosesnya. Maksudnya sama aja. Tapi sebenarnya itu. Kipas. Kipas. Oh iya. Ебать. Нихуя. Смотри. Вот, оцени мои ноги, оцени мои ноги. Вот, оцени мои ноги. Вообще. Я сделал свою картошку. Мне она нравится. Картошка. Вода. решать задачу математики или будем нормально готовить? Итак. Это картошку нам нужно сдать пакет. Порвать. И порвать. Это не работает, походу. Ну ладно, в принципе. О, о получается, о, Теперь Так, теперь он поклоняется в воде. Как мы видим, э, данная субстанция поклоняется воде. Он что-то бурмочет про себя. Ловит покемонов. Что? Да он говорит. Кастрюлю поставить? отсутствовать без, коммен... без комментариев. Он моет картошку. О, что это? У меня так... <laughs> Ты просто мне показывает какие-то смайт какой-то. Раз 500. Раз 500 секунд новая картинка. А а а Вернет ваши силы на дальнейших хохол. Поняли? Нет. Ну, давайте подождем. Давайте подождем, пока... Послушайте какие-нибудь шоколадки. О, смотрите, смотрите, наконец-то грузит видео нормально. А враха, враха, враха, враха, за 5 минут разбить. Что? Почему ты так смотришь, а? Это очень страшно выглядит. Ну, понимаете, он так останавливается, это очень страшно выглядит. Вы смотрите, он уже меня сейчас убьет взглядом. Вот Что происходит? Он взял нож! А! Он идет с ножом. Это видео на ютубе будет прекрасно смотреться. Я а Тебе что, в глаза попала пыль? Так, он засовывает в кипящую кастрюлю руку. Готовим руку. У него стоит. Он ничего не слышит. Капец. Так, а он опять нас смотрит, что делает. У него превратилось лицо в палец. происходит? Это очень странно выглядит. Так, он улыбается, смотрит на Сутагава. Но мне сейчас сложно станет, а? Помогите! В детском мире. <laughs> смотрит на нас, как будто бы мы дьявол. Что-то странное происходит. <laughs> Почему у тебя все сильнее и сильнее качество хуже становится? Ты скоро пиксельным станешь. Это надо было на а уставить. Почему ты можешь картошку и смотришь на нас? Не смотри на нас. Картошка, наконец Бублик картош, теперь не знак. Делай что была просто полностью водой. А давай сосчитаем, сколько раз он скажет картошка. Так, пойду загружать это видео на YouTube. Как назвать видео? Как... Антошку. Вареную картошку, если у тебя есть рукров. Ага, прекрасно. Это не подходит. Если бы я был рукожопом, я бы эту картошку, наверное, уже все. Раздали бы, если бы я был рукожопом. Ты был бы продан уже коровом. <laughs> Что? просто готовим картошку, вот. Мы просто готовим картошку, вот. Я просто тебя озвучиваю, я пытаюсь понять, что ты говоришь. Вот. Теперь втор... А, какая вторая часть видео? Стой, я и так... Ну. Вырубаем видео, за, ко...